Hoje eu vim desenganando Faz um tempo que vocês queriam isso É que o destino acabou se desenhando E eu não podia perder o foco no meu compromisso Os otários continuam se enganando Tão achando que eu vou ficar fudido E agora que eles tão me odiando A tese se confirma, cambada de iludido Vocês pegaram carona com o pai Aprenderam a pilotar e vão dizer que não Não espero gratidão de quem mente e trai Pode pá que é isso mesmo irmão Vê se pega mais um pouco de visão já que tudo que vocês faz é copiar Essa fórmula já tá ultrapassada É muita ideia fraca, dá medo de escutar Então me fale sobre ser especial Sobre ser o melhor dos melhores Quem já viu teu valor e flagrou teu astral Nunca vai se iludir, então melhore Não esquece quem te batizou Quem te deu vida nova nessa aposta Esse cara te pisou, mas foi ele quem falou desde o começo das coisas que ele não gosta Morte e vida severina Vida de escravo moderno Pensa que você tá fora dessa Todo mundo quer ser patrão Todos querem o mundo na mão Mas não só ele que merece o moleque escolhido Acha que é indestrutível mas vai ter que morrer e renascer Pra quem sabe em outra vida ele chegue na metade do meu nível Se um dia eu virar lenda, juro que eu volto pra te atormentar Eu vou puxar teu pé na cama, se apegar na reza que o clima vai pesar Poltergeist é a essência, a força oculta e limpa que vai se manifestar seu avanço é no campo bineural Rumo a total esquizofrenia Ah, se não fosse meu conhecimento Vários anos misturando areia com cimento Invejoso tá de olho no que eu ainda nem tenho Mas tá valendo, eu ainda tô aprendendo Tô vivendo do jeito que dá Sem dinheiro, mas sem desanimar E eu não vou me dar o luxo de parar Preparado pra morrer, preparado pra matar É o underground periférico no trap Não perco minha raiz no hip hop Sei que às vezes sou estranho, então escute mais de perto Porque é justamente o oposto do seu pop Não me venha com sua onda de conservador Você é conservador, eu conservo minha neurose Eu não vou virar uma puta só porque eu faço música Não quero mais morrer de overdose Sacou?